nuestra inmensa felicidad. En fraternidad, sin separación, queremos libertad. Tras los siglos de estar sometidos, somos viva, libre Guinea, y defendamos nuestra libertad. Cantemos siempre, libre Guinea, y conservemos siempre la unidad. Cantemos viva, libre Guinea, y defendamos nuestra libertad siempre libre dinero y conservemos y conservemos la independencia nacional y conservemos y conservemos